从小到大听到最多的一句话就是“你要坚强，不要任何事都想着依赖别人”，导致自己长大以后很怕开口去麻烦周围的人。习惯了，习惯了一个人去解决难题，习惯了一个人去承受压力，就连难过的时候都习惯了一个人躲起来偷偷的哭一会儿。在大部分的人眼中。 所谓的坚强，就是遇事能忍，问题能扛。但是坚强的人也有脆弱的一面，偶尔，他们也希望有人能够依靠；偶尔，他们也希望被人抱进怀中，温柔地说一句：“有我在呢。”看到有位听友留言说：“坚强的人啊。” 并不是能够应对一切的，而是能够忽视所有的伤害。总有一些事，不管你愿不愿意，它都要发生，你只能接受；总有一些东西，不管你躲不躲避，它都要来临，你只能面对。坚强的人不是无所不能，而是不敢倒下。你总是尽力做着自己能做的一切。 假装积极的面对着这个世界，哪怕得不到回报，你也还是会给自己加油鼓气。其实坚强的人更需要人疼，他们默默的承受了太多，却还是说着没事。如果可以，我希望你能够遇到一个不用你一直坚强的人，在他的眼里，无论你是坚强还是脆弱，是风光还是狼狈。 你始终都是他爱的样子，是这个世界上最美好的样子。